मैं तो आया हुआ था कि जरन अपना जी टेलीविजन के प्रोग्राम पे और ये हरामजादी हरीम शाह तो पीछे रही है उसने आके जनाब वो अपना उसको पता नहीं ये आयशा बच्ची है या कौन है इसने आगे हमला किया एक सेकंड के अंदर रवाना नहीं तो आपका क्या दरवाजा खुला हुआ था कि आपने खुद बुलाया था उनको ना ना ना, ना मैं क्यों बुलाता मेरे बेटे मैं तो जनाब अपना ये अच्छा तो आपका नाम लेते हैं तो आ, तो दरवाजा खोल के बैठे हुए थे आप हाँ हाँ मैं तो चाय पी रहा था